Olá, tarde. Boa tarde a todos. Sou o Hugo Martins, vim do departamento de escolas de Esquerda e vim cá para fazer a minha iniciação à formação do contexto de trabalho. Eh, será que posso falar com o gerente? Pode, eu vou chamar é só sentar-se e aguardar um pouco. Obrigado.